Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη καινούργιο βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε αυτό το υπέροχο το μακιγιάζ, ε, είναι ένα... ε, πώς να το πούμε, ε, είναι ένα bronzy make-up, ένα gold make-up, ε, είναι smoking ε, και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι καλοκαιρινό, δεν μου έτσι και το καλοκαίρι, είναι ωραίο ζεστό και επίσης ε, είναι με την καινούργια μπαλέτσα που έχω πάρει, είναι από μια πολύ αγαπημένη φίλη που έχει βγάλει την καινούργια τη σειρά, είναι από CM ε, Bliss Χριστίνα Μάτσα, είναι αυτή η παλέτα, είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά, guys, και είναι και πάρα πολύ οικονομική επίσης. Οπότε, μην ξεχάσετε εννοείται πριν να δείτε το βίντεο που θα ακολουθήσει, ε, το like, subscribe, τα comments και φυσικά εννοείται το κουδουνάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις για τα επόμενα βίντεο. Και καλή απολαύση στο βίντεο και θα τα πούμε εννοείται από εβδομάδα. Γεια σας!